Fight! Walczymy. Cześć. Z strony Bob.pl w kolejnym odcinku. Mortal Kombat. Gramy wszyscy razem. Walczymy Jarsem. Trzeba poznać listę ciosów. SAU fala energii, SDU cios w skoku. Uderzenie w ziemię. Uderzenie w ziemię dalekie. Uderzenie dal dalekie. Mam cię. Mam cię w powietrzu są na pewno to? Są. Odciąg głowy. Swój od... Chcę zobaczyć tam. Czekaj. Wow. Czekaj. Zwój od... Baraka wielka strata z nami jest. E, Kurde. Spam, nie spam. Co? Niemożliwe. Sraka wygrał. Round two. Fight! Niszczymy. Kurde, nie. Hitchreya użył frajer. Co to, baraka się podszkoliłeś od ostatniej walki, czy co? Kurde. Його доб'ємо. Іде. Спамімо йде так само, як він нас спаміє. Ла. Цікаво. Брудей. Ти не б'єш целю. Персієш. ktoś to zrobił. No. Skinisz. Już prawie. No. To runda druga wygrana. Nie spodziewałem się, że będzie kiedykolwiek runda trzecia. Kurde. Straka. Straka czyste mi tak nawalać. Kiedy to się tak strzeliłeś, kurde. że ktoś mi zmienił poziom trudności. Ty w życiu tak dobrze nie walczyłeś. Kurde, nie udało ci się. Hej, zostaw mnie. Wow. Właśnie tak. Go wypierdzielimy tą falą. Zostaw. kurde. Wow. Nie. A pokonana sraka. You shouldn't be running with those. Where's Sonya? Tell me, Major Briggs, do you and she do anything other than rescue one another? <laughs> Your next opponent will be... What is it? Excellent. It seems I have a pressing matter to attend to. With the Emperor's permission, we will reconvene later. What was that all about? I think we should follow. You okay? Sonia Blade. She is to be executed. My powers are compromised here in Outworld, but I will be able to transport us near enough to her. Kurde, tylko nie Sonia. Maybe you could try for even nearer next time. Where are we? I will inform you the instant I know wish this damn tracking device worked in here. This is just like my movie Time Smashers. We were going around Give it a rest, will you? Making my ears hurt. So what's the deal with you and Sonia anyway? She's smoking hot. It's not like that. I'm her CO. Honey like that under my command? Oh, I... You'll want to stop talking now. But if it's not like that, then you won't mind if I... That's it! Time somebody shut you the hell up. Round o kurde. Zdrad się wkurzył na Johnego i musimy z Johnem walczyć. Johnny gadał mu o kurde co robi. Johnny mu gadał, że chce z Sonią chodzić czy coś. O, się uderzyłem. Kurde, przeskoczyłeś to z moim. Ła. Dawno nie walczyłem. Kurde. Mocny cios. Ła. Marnuj mojego czasu. Zaraz cię zniszczę i tak. Jax wins. A, wygrałem. Round two. Fight! No, i teraz... Kurde, a nie trafiłem. Za daleko był. Sprawdźmy jeszcze raz, czy coś tu jeszcze ma nowego. A, SDT chciałem sprawdzić. SDT. Aha. Fajnie. Kontrol jeszcze. Kontrol. Fajnie. Dobra. Nawalajmy do Cage'a. Mi się okulary złamią. No i wygramy. How you like that, Mr. A-List? Enough. Jackson Briggs, you will restrain yourself. Yeah, well, I... Someone approaches. Good. Maybe somebody else needs their ass whooped. Looking for something? The armory's restricted. You will leave now. Gonna have to ask nicer than that. Round one. Fight! Aha, dobra, teraz walczymy z, znowu z Jade. Czyli z Jade walczyliśmy wcześniej w rozdziale drugim Sonia. była ona i... Ona. Jake tutaj ma mocne cios, ale jest zasłoniłem. Oła, jakie piwko. Dostaniesz ryj. Wszystko. Tak się wywalę. Kurde, jeszcze raz. Oła. Nie. Straight. Au, prosto w nie udało mi się przez ciebie Straja zrobić. Jakimś cudem z nią wygrałem, no ale... Wie, dużo mi zebrała, prawie mnie zabiła. Wcześniej Shansung, y, jeszcze później wcześniej Huan Chi i ten y, Skorpion. <laughs> A taki spamem co na pewno wygrał. Kurde, szmatowo. Co ty robisz? podwórkowy cały czas. Jax No. Wrong place, wrong time, lady. Feel better? Um, listen, Cage. I... Don't worry about it. Guess we know where we are now, thanks to her. Yes, and where we must go. Oh. Let's do it. Napisu nie było. I musimy iść. Już naprawdę, musimy iść chyba co chodzi. Tam napisu nie było, znowu. What is it with your Shokan and underground cesspools? If you had not dishonored yourself by attempting escape, we would not be here in the sewer. Sonia! Idiota. Właśnie. Jeszcze drzwi zamknęli. Ale mają ostre maczugi. Uuu, prosto do ścieku go spróbuję. Czym przeskoczył ich? Nie. She's Właśnie ona nie jest niczyją własnością, bo to nie jest kurde przedmiot, to jest kobieta. A ty, Shiva, zginiesz. Walczyłem z Shivą, która była ta, z tym starzającym ciosem. Pewnie znowu go użyję zaraz. Ale jej nie pozwolę. Albo jej nie pozwolę. Kontrolę złapać. O nie, prawie mnie trafiła. Wow. O ty. Kurde, ona mnie zaraz zabije. Tak dalej pójdzie. Kurde. Szmato. Jak ty to zrobiłeś, szmato? Kurde. No. Szmato dupia. Kurde. Złamie ci kręgosłup i złamie ci... Złamie ci chciałem złamie ci kręgosłup. Kurde. Przestań spamić. Szmatów, znowu spamisz, kurde. Już wszystkim co się da. No ej, co to ma być? Ja też zaspamiłem cię, szmato, i co? A ja muszę skakać, bo no, jak mnie trafi strają, to już po mnie. Praktycznie. Oła. Szmato. Wow. Jak ty to kurde robisz, no? Hej, no to jest komerska. No nie! Kurde. Trzeba ci w końcu zabić, kurde. Smareska, szmata. Kurde. Jak mnie teraz zabijesz, to się naprawdę... Jest. O moje włosy. I guess extra arms don't make a difference. You sure have a way with women. You know me. I'm a class act. Thanks. What took you so long? Who's busy hitting me in the face. That's weird. I've got two sets of readings, heavy tech signals, both of them. Technology. Then they cannot be of Outworld. We need to confront the source of each signal. We might discover the one whose victory I must ensure. Wait, what about us? What are we, chop liver? What? Perhaps you are right, Johnny Cage. You will stay close to me. Great, I... Close as a shadow, and twice as silent. Sonya, you're with me keeping my eye on you. Raiden, looks like you want to teleport yourself about 30 clicks that way.